Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo du Canyon du Crépuscule sans être un expert du Canyon, euh, voire bien me faire démonter euh, très régulièrement comme beaucoup de joueurs sur le Canyon. J'ai remarqué, on me posait souvent la question euh, sur euh, les stratégies que j'utilisais moi au Canyon, quelles étaient celles qui existaient et comment optimiser un petit peu tout ça. Je vais tâcher de vous en montrer quelques-unes, celles que je connais. Encore une fois, sans être un expert, j'en utilise quelques-unes qui me permettent euh, de m'assurer une place souvent dans les, dans pas les meilleurs, mais dans le top 10, le top 15 du canyon, même si c'est des petites rewards, c'est toujours bon à prendre et c'est toujours bien de s'entraîner aussi et de voir de nouvelles stratégies. Euh, on vient là d'avoir le patch euh, il y a quelques heures euh, sur le serveur au moment où je recorde cette vidéo. Et ça n'a rien à voir, mais on a eu les, rewards de compensation comme ils avaient annoncé pour les spéculateurs de la soie. Et je suis assez dubitatif, puisque nous, notre alliance, on était en niveau difficile. Et si vous lisez le mail, ils disent qu'on a une compensation à hauteur du niveau où on, où on s'est arrêté. Et sur mon alliance qui a fini en difficile, euh, on a donc 8 accélérateurs de 10 minutes de construction, 8 euh, d'accélérateurs d'entraînement de 10 minutes et 8 de recherche, toujours de 10 minutes. Donc je me demande bien ce qu'ont eu euh, ceux qui étaient qu'en easy ou en normal.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 de la chaîne et je vous en remercie. Donc revenons euh, suite à cette petite parenthèse à la campagne et au canyon du crépuscule. Alors actuellement je suis 13e, il me reste 4 euh, chances aujourd'hui. Euh, on m'a déjà posé la question euh, pourquoi j'ai 7 chances au canyon du, crépuscule. pour ceux qui n'ont jamais remarqué, selon votre niveau de VIP, vous avez un nombre de chances qui est, défini. le plus haut étant le VIP 13. À partir du VIP 13, vous passez à 5 chances en supplémentaire au canyon du crépuscule. puis vous êtes à 4 en plus au canyon au niveau VIP 11. En fait, euh, vous en avez deux de base et après euh, s'ajoutent euh, celles qui sont données par rapport à votre niveau de VIP. Donc niveau 13, vous en prenez 5. On n'en prend pas davantage au niveau 14, ni au niveau 15, ni au niveau 16. En revanche, ce qui est important à noter, vous allez le voir, un petit détail qui fait quand même son importance, vous avez souvent pu constater, si vous n'avez pas fait attention à ça, vous allez vite comprendre, dans la défense, vous voyez par exemple, moi mes troupes c'est 105 000, alors que j'ai pas de bonus euh, d'extension avec euh, mes commandants. Vous voyez, j'ai 2 384 350 de puissance en défense. Euh, moi je défends selon euh, ce, plan, cette disposition. Vous allez voir pourquoi, si vous ne l'avez jamais testé, vous allez voir en attaque pourquoi j'utilise cette disposition. Euh, et je suis à 105 000 au de 5 000 car à partir du VIP 14, vous avez un bonus de 5% d'expansion d'armée naturelle. Donc ça va être beaucoup plus dur pour vous si vous n'êtes pas VIP 14 ou plus de battre des joueurs VIP 14 ou plus. C'est quand même à prendre en considération parce que c'est un petit détail qui quand même fait souvent la différence euh, la taille des troupes euh, à puissance euh, plus ou moins proche. Après, la puissance ne fait pas tout parce que c'est quand même les commandants qui, font, qui, font, le combat. Puisque si vous regardez, si, on a, là on a des joueurs comme Matt, il a 2 284, ça n'empêche pas d'être troisième et devant d'être des joueurs beaucoup plus puissants que lui. Witness est encore pire, etc. etc. Donc c'est pas classé spécifiquement par rapport à la puissance. Comme Alex Fass qui a 2 089, qui lui est dixième. Donc en fait, la puissance est calculée selon les commandants que vous mettez, mais si vous mettez des commandants qui sont faibles, euh, mais euh, par exemple des commandants qui ne sont pas faits pour être euh, en, premier, si on prend Jeanne par exemple, elle va être niveau 60 expertisée, elle va rapporter autant de points qu'un autre épique. Donc c'est important de mettre les bons commandants parce que vous pouvez mettre que des farmers de haut niveau. Euh, si vous mettez une Cléopâtre qui est légendaire, elle va euh, peser un maximum de points, mais c'est pas pour ça que vous allez gagner au combat. C'est pas votre puissance euh, affichée qui fait que vous allez forcément gagner et vous l'avez déjà constaté. Moi-même, on m'a déjà plusieurs fois demandé, je comprends pas, j'attaque des mecs qui ont 200 000 de puissance en moins que moi affichée et pourtant ils me roulent dessus. Bah oui, évidemment, puisque au-delà, il y a la disposition des équipes, des unités sur la carte qui joue beaucoup, mais il y a aussi euh, les commandants et évidemment la taille des troupes aussi quand on avait IP14 ou plus avec ce bonus de 5%. Allez, on va y aller pour faire une petite, euh, une petite démo. On va prendre par exemple Yaku. Yaku, 2 340 000, une bonne puissance. Donc, vous voyez, Yaku, il a Alexandre, donc il doit l'avoir maxé. Il a un haut niveau, il a Richard. Moi, je fais toujours attention aussi aux ceux des zones. Donc là, il a qu'un commandant de zone. Donc euh, c'est plutôt, bon pour nous et on va tenter euh, de l'attaquer. On va aller voir ça. Allez, on part sur Yaku qui, est qui a un bon niveau, qui est un tout petit peu plus faible que nous. Euh, donc vous voyez Yaku, ce qu'on va faire, c'est qu'Yaku, je vais isoler, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais, pourquoi je reprends cette disposition-là Parce que je vais isoler son Alexandre, Boadice, Minamoto et Martel avec mon Richard. Et en face, je vais attaquer juste une troupe. Vous voyez, les 4 duos vont aspirer sur Richard et je vais attaquer juste une troupe qui est Scipion avec mes 4 troupes et je vais essayer de les, attaquer le plus vite possible, m'en débarrasser le plus vite possible pour passer en supériorité euh, sur le reste du combat. Alors ce combat il est loin d'être gagné parce que si son Alexandre est maxé, Alexandre il fait très très mal. Ce qu'on a pour nous c'est qu'il a une Boadicée et Boadicée elle est moins efficace euh, que euh, si on la prend en tant que debuff, il l'a mise pour ça à mon avis, que Ethelfleda en duo avec Jeanne. Donc on va y aller comme ça et on va voir ce que ça donne. J'espère pour le coup gagner et continuer ma petite montée au classement du jour. Donc on voit, alors les récompenses sur les classements du jour et la semaine, c'est pas des récompenses de dingue, mais c'est toujours des récompenses euh, qui sont bonnes à prendre. On le voit évidemment, son Scipion bah, à 4 contre 1, ça fait mal. De l'autre côté, je suis surpris, mais mon Richard en duo avec Sunzi, il tient bien là-haut. Hein. Donc euh, on est bien. J'ai ouais, Richard Sunzi, j'ai Etelfeda Jeanne j'ai Edouard Inseong, j'ai Mina euh, Mina Pelage et euh, non Kao euh, Kao Pelage et euh, Mina Bébar. Je dissocie Mina et Kao puisque j'ai que deux. là ça se passe très bien pour moi pour le moment. J'ai que deux commandants cavalerie épique légendaire maxé. Donc je les mets avec un, un épique maxé pour en avoir deux justement. C'est serré, hein. Donc vous voyez, je vous l'ai dit, hein, le combat, il était loin d'être gagné. C'est serré, c'est serré avec un avantage pour moi, mais c'est pas gagné parce qu'Alexandre, il est très solide. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, il se fait bien débuffer, donc il n'y a pas de souci. Jeanne, elle, n'est euh, pas du tout fait pour tanker, hein, donc il ne faut vraiment pas la mettre en première ligne, c'est toujours derrière. Donc là, on est bon, on va gagner. ce que Boadice, il va nous rester trois commandants à la fin, normalement. Et on est bon, on a gagné ce premier match contre un bon niveau. Ça nous rapporte bien des points, plus 17 points sur Yaku. Donc il devait être bien classé. Il était devant nous au classement, vous le voyez, il était à 1710 et on n'était qu'à 1707. Donc en plus, on lui passe devant et euh, on passe cinquième, non 8e au classement. On gagne 5 points, non cinquième pardon, euh, cinquième au, classement. Hein. On gagne 8 places et donc on se retrouve presque à, l'orée du podium. Donc l'idéal serait de tomber contre Matt ou Reality. c'est des gros binômes. Hein. Reality, euh, il doit faire mal. Grim, évidemment, il est intouchable. C'est le premier de mon serveur en termes de puissance tous ses commandants sont expertisés. Il est vraiment, vraiment euh, intouchable. Sinon, on peut essayer d'éloigner Witek un peu plus faible. Wolverine, il est il a des commandants de dingue aussi. Ça va être chaud pour moi. Matt est accessible, je pense, parce qu'il a quand même deux commandants euh, épiques, euh, deux duos épiques seulement, et, et, il a qu'une zone, il fait comme moi, Richard Sunzi. Donc Matt, si on l'avait devant nous, ça pourrait être un bon plan. On va tenter euh, Matt pour essayer de lui passer devant. ça peut être, ça peut être un, bon deal de tenter Matt. Donc on va faire ça en utilisant toujours la même technique. Regardez, donc Là, ce que je vais faire, c'est je vais inverser et je vais tenter, hop, vous voyez, je vais emmener les 4 en bas là. C'est ce qu'on va faire. C'est 4 troupes pour me concentrer sur son pelage. Euh, pelage, pelage, pelage. Ben, je vais lui mettre aussi un KO en face parce que je peux pas lui mettre. Euh, j'ai pas d'autres troupes infanterie à part Elfleda qui est en troupe mixte. Et j'ai pas envie de l'exposer puisqu'elle sait pas tanker. Et on va y aller comme ça. Euh, normalement, on a la puissance pour nous. On a la disposition pour nous. Parce que lui, sa trouve va être aspirée là-bas. Euh, donc, voilà, cette stratégie-là de la disposition, si vous ne la connaissiez pas, voyez, ça aspire tout le monde. Si vous ne la connaissiez pas, je vous invite à la tester. Euh, elle marche bien souvent. Alors les joueurs ne font pas souvent à voir, sauf ceux qui accélèrent tout le temps. Il y a beaucoup de joueurs qui accélèrent et qui ne regardent pas les combats. Et donc euh, eux, ils, n'arrivent pas à, apprendre de cette stratégie. Mais en tout cas, cette stratégie, oh là là, il donc j'ai tué son pelage évidemment plus vite qu'il a tué mon Richard. Donc là, je me retrouve à attaquer dans le dos ses troupes donc en plus, euh, elles prennent, euh, prennent pas, prennent pas de dégâts mes troupes qui sont derrière. Mon Richard, voilà, il vient de tomber et le sien aussi. Donc c'est bon, je me retrouve à 4 contre 3. Donc normalement, ça devrait le faire parce qu'il a des troupes équivalentes aux miennes, même moins puissantes là. Donc là, c'est bon. Normalement, on va dérouler. Voilà, son Mina est tombé. Mon Mina est aussi tombé. On est à 3 contre 2 et Telfleda. Et il reste plus qu'Etelfleda. 3 contre 1. Et donc voilà, ce combat, il est gagné aussi. Et on lui passe devant et je devrais prendre 18 points peut-être 17 points, on va, on va prendre combien de points sur, sur ce match donc on va voir 16 points, voilà, à cause de la, différence de puissance qui était en notre faveur, on prend moins de points et on passe deuxième au classement. Et donc moi ce que je fais à ce stade-là, quand, euh, j'arrive à bien me classer, vous voyez, le premier il n'est pas atteignable. Déjà 1, il, va me rouler dessus si je l'attaque. 2, euh, parce que j'ai aucune chance avec mes commandants. Deux, euh, derrière, ça va quand même revenir fort. Donc ce que je fais moi quand je suis à ce stade-là, que je me suis bien classé sur la journée, je vais garder mes dernières chances, donc il m'en reste deux. Je vais les garder. Euh, je vais attendre de voir quand je vais être attaqué et redescendre. Je vais revérifier euh, ma défense. Donc, je vous remonte mes commandants, moi, que j'utilise en défense. Edouard Yunseong, Édouard Edouard euh, est en 5-5-5-3. Moi, Yun est en 5-5-1-1. Ça suffit, ça fait très mal hein, ce, binôme-là. Hein. Même ça être expertisé. J'essaye d'expertiser en ce moment mon Edouard. Ensuite, j'ai Minamoto bebar Pourquoi j'ai pas mis Minamoto kao Parce que je n'ai que deux commandants cavalerie expertisés et je préfère dissocier mes deux commandants euh, épiques, euh, légendaires, pardon, sachant que les deux euh, sont spé cavalerie pour faire un max de dommages. je parle de mes deux, c'est Minamoto et Kao évidemment. donc voilà. En troisième, j'ai mis Sunzi et Martel. Sunzi, je l'ai associé euh, pour euh, la, bien évidemment le sort de zone qui est vraiment dévastateur, surtout lorsque j'aspire 4 troupes. Vous avez vu comme je place, euh, pas Martel, je place Richard, pardon, comme je place Richard au nord pour attirer un maximum de troupes, entre une et 4 troupes il peut aspirer. ça, le fait qu'il y ait Sunzi en plus, ça fait vraiment de la zone et c'est vraiment, vraiment une bonne technique, moi je trouve, à faire. En quatrième troupe, j'ai Ethelfleda Jeanne pour le debuff. Vraiment, ne mettez pas Ethelfleda en première ligne, c'est une débuffeuse, elle est nulle en tank, il faut pas tanker avec, donc euh, en duo avec Jeanne, elle est ultra puissante, mais pas en première ligne, sinon elle va se faire dégommer. Et pour finir, donc au pelage, bien évidemment un, bon binôme qui fait bien, du dommage aussi, un petit peu moins quand même que le Nuker Minamoto, mais qui fait quand même euh, pas mal euh, le job. Donc voilà moi la combinaison que j'utilise. Ça fonctionne plutôt bien, hein, vous le voyez, j'arrive à, rester euh, bien classé euh, sur, le, sur mon royaume. Euh, évidemment, il y a des joueurs qui pour moi sont inatteignables. Grim, je vais avoir les plus grandes difficultés du monde, même pour moi c'est quasi impossible de le battre, je ne l'ai jamais battu. Reality, il m'est déjà arrivé et encore, je ne sais même pas si je l'ai déjà battu euh, parce qu'il fait très mal. Euh, là en plus il a Edward Tomiris, il ne l'avait pas avant. Donc là ça va être dur dur. Euh, Wolverine ça va être dur dur aussi. Donc ça dépend. Je les ai déjà battus. Yaku j'ai déjà battu aussi. Je déjà battus. Parfois ils me battent c'est plus dur. Il y a le seul que je sais que c'est impossible. Je ne le bats jamais. C'est The Grim. Il y a Napoléon aussi que je ne bats jamais. il n'a pas dû faire ses essais. Voilà Napoléon pareil. voyez Napoléon il est une ligne de malade. Ils sont tous expertisés. Donc là je sais que je ne peux rien faire contre lui. Et donc voilà pourquoi je garde mes chances parce que je sais que par exemple Napoléon va se faire un plaisir euh, de me tabasser. Euh, The Grim, ça va être pareil pour moi, pour eux, je suis des points faciles. Donc ça va me tirer vers le bas. Donc forcément, évidemment, puisqu'ils vont privilégier d'attaquer euh, des non-FU, hein, des, des LS. Donc forcément, ça va me sortir du podium. Donc je garde mes deux dernières chances pour justement m'y replacer euh, en fin de journée, essayer d'améliorer mon classement. C'est vraiment une stratégie aussi que je vous invite à utiliser. Voilà pour les tips et les astuces que je pouvais vous donner sur le canyon du crépuscule. À mon avis, on aura quand même euh, prochainement un nouveau patch. Euh, quand je dis prochainement, je pense en début d'année prochaine sur le canyon pour encore l'améliorer, l'optimiser, euh, pour avoir des choses. Ah bah, de toute façon, on, l'a lu hein, puisqu'il va avoir. Ah non, c'était dans les dev feedback. Non, non, c'était pas sûr encore. Il y a des choses qui, qui doivent être améliorées, mais c'était rien de sûr. Donc euh, écoutez, euh, j'espère que ces petites astuces euh, vous seront utiles si vous avez du mal vous aussi sur le canyon. Moi-même, il y a des semaines, je galère comme un dingue. D'autres, ça va mieux. Là, ça allait et pour ce début de semaine, ça roule. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le contenu de la chaîne et ça l'aide vraiment à se développer et je vous en remercie. N'hésitez pas non plus, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, de bons combats sur le canal du crépuscule, et je vous dis à plus sur Rock.